Das Leben vergibt keine Schwäche. Himmler. What is the meaning of this? Ist Verrat gegen die Natur. Oh, you're wrong. Unlike you, I have everything I want. Was für die Affen gilt, muss doch If in you der want to help my husband, der Menschen gilt. Bye. on Epic. What? Delusional? Megalomaniacal? Ritter von Greim und Fräulein Rötscherlein. Fahnenflucht! Anders kann man das nicht machen. Das ist empört! Ich must congratulate you for bringing Twilight into the along with its magic. Und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Rosen verteidigen! Was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Der Führerbefehl verbietet jede Kapitulation! <laughs> es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Darmshorst gelangt. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Das alles ist das verdammte Forschungswort. bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis. Kalkuliere, lieber! 先拿握把。 Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Was geht hier vor? It is too late to save me now, Sunset Shimmer. I now have the magic to rule Equestria. Ich liebe ein Mädchen, ich ein Sneaker um oh mein Mädchen, kaut Tabak um mein Mädchen. Stop it! Leckig am Start, du Heilo. Oh. to Hilo, poor old man. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. <laughs> You were right. Now you will kneel before me. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. You are beneath me, Sunset. Erwähnt sich bereits als Sieger. Ich werde verbrennen. Now ich recht. So ich what? meine Pläne And I want to understand Tausend der modernen Jäger zur Verfügung stehen. More! Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. <laughs> Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die... für Sie verbrechen, ich kann Nicht zulassen, dass die Soldaten, das Feiglinge! Verreiter, Bastarder! Sich ohne Ehren! Weniger Stunde, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulation zu setzen. Also, ich habe Berlin vor Jahren gegen die Russen erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Rote verteidigen. Joseph has been defeated. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Midnight Flash! Dark Tower! Der Feind operiert im anlaufenden Stadtkampf zwischen Donau und Frankfurt. Im Osten der Feindküste liegen Lichtenberg, Marsdorf, Karlshorst genannt. Dark Tower! Sie nennt sich General, weil sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben. Nur zu lernen, wie man besser Gabel hält. What? Die Vergassung reitet Blut! That's it! Had it with you! You are the most annoying, self-centered, oblivious being I've ever met! I Your sole reason for existing is to annoy other ponies! And that's now that's why I'm Ripper Dance if you want to watch baby sea turtles hatch tonight at sunset. Whoa, who could pass that up? If we're gonna be at the beach, that means we can go camping. <laughs> Und wenn die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Rote verteidige. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. You're no match for me, Der Führerbefehl verbietet jede Kapitulation. Das ist Ihr Schießen. Feind operiert jetzt im nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Die 9. Armee ist nach hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. And in the name of Jesus Christ, our Lord and Judge, what? and in the power Delusional? of the Holy Spirit, megalomaniacal, dynasty here. For it is He who commands you. Ah! he who flung me. He's an addition, dead And so, you think the you're crazy progressed. wrong enough? You do. you know fun. what goes with camping and out. beaches? B -b -b bonfires! Sea Turtle and Bonfire Party! But my milk is gonna That's expire it. soon. I've the had fun is you. gonna expire you if you don't come with us. You are the most annoying, self-centered, oblivious being I have ever met. Verloren. <laughs> Steine, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt wird er das Steine angreifen. Purer oh, Wahnsinn! Wir sind Soldaten. Er ist nicht in der Bunker. Das ist ein schrecklicher Befehl, I have mastered everything oh, that I have done since I was in Crystal Crest. You're no match for me, Princess Twilight. What? Yeah, Eileen, ah, I can help you with the ah, furs when we get back. Let's go, it'll be really cool. Just my luck. You are beneath me, son. Now, to make fine. I have You have the magic of friendship will stop me? Ich will das Schweine angreifen. What? Er ist nicht in der I doubt. Once I have all of your magic, I will destroy the tree of harmony along with the elements. Wir können den Gruppenführer Fegeland nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Bunkeranlage. Erich, ich brauche 200 Liter Benzin. Das sind doch alles hohe Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! <laughs> I have mastered everything that I have done since I was in Crystal Prep. Kann ich dir am Telefon nicht sagen. You'll never believe what I'm going to do. Funkanlage. My turn. You don't know what it feels like to have so much power. Er ist nicht in der Bunker. You. You are the most annoying, self-centered, oblivious being I have ever met. You have no regards for anyone else's property, privacy or sanity. Schiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. For I am... Now that I have Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Wir haben es doch selbst gehört. Bleibt fest, die Männer sind gefangen. Wie geht's dann weiter? Kann ich dir am Telefon nicht sagen. Nimmst es zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. The true meaning of magic Equestria. Forever! Wir können den Gruppenkrieg auf jeden Fall beginnen. Now you will kneel before me. Das da. Sie haben es doch selbst gehört. Wir müssen dafür. Tun Sie, was Sie wollen. Das war fertig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's mal? weiter? <laughs> Verbitte mir diesen Ton. Erich, ich brauche 200 Liter Benzin. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Kann ich dir am Telefon nicht sagen. now you will kneel before me. Meine Führer ist so zuversichtlich, dass er die Lage meistern kann. I have mastered everything. Ich habe mir mal sagen hören, dass dieser Angriff das gesamte Kriegsgeschehen beeinflusst. Warum sollte denn ein Spiel mit uns spielen? Jürgens Sorge ist nicht so unberechtigt. Ihre Anweisungen können wir nicht mehr übermitteln. What? Hallo? Lassen Sie die Männer los! Gun Mit diesem Befehl rauben Sie dem Volk jegliche Überlebenschancen. Es ist Ihr Volk. Winter loser leaves Ponyville forever. Du sollst wissen, dass ich gegen den Willen Papas That's bei ihm geblieben bin. Wir haben dasselbe Blut. Ich sollte längst bei meiner Truppe sein. Sind Sie sicher, dass der Führer mich noch braucht? Wenn ihr zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Tausenden von Verletzten, den Alten. Weiß meine Schwester, wo du bist? Problem. Kannst du das mir sagen? Wo bist du überhaupt? My magic's gotten better since I was here last. Ja, prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? You're no match for me, Princess Twilight. Das haben wir jede Chance verspielt. Sprechen Sie doch mal mit dem Hebel. Stop this! Well, well, well. That's Aber Status Angriff musst You are the most annoying, self oblivious being I have ever met! You have no regards for anyone else's property! Seems we have some naysayers! Privacy or sanity! End of the line. You're no match for me, Princess Twilight! Welcome. Welcome. Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. That's it! Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven haben. Teleport! Dass ich sich Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben. <laughs> Dass sie ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Der SS und Himmler unterstellt sind. Inzwischen ist Berlin abgezogen. Gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. große Verantwortung liegt ungefähr Schultern. Er Hat Verrat geübt. Ich sage immer Mitleid zu anderen. Verrat gegen die Natur. Ich habe den Van tief ins Reich eindringen lassen. Now, Aber wir müssen noch der eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die <laughs> Kontakt einstellen. Wiener Franzstadt. Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! now we sunset shimmer. I now have the magic to rule and crush the Glassy. I don't know what friendship is anymore. Mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Bank. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. <laughs> Immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. My magic's gotten better since I was here last. Anders kann man das nicht machen. Once I have all of your magic. harmony, along with the elements! You're no match for me, Princess Twilight. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen und jedes Mitgefühl versagt. Sie und Graham müssen so bald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dolmetsch. Ich danke Ihnen für diesen treuen Beweis. Er hat Verrat geübt. Aber ihm aber sterben. Das Leben vergibt keine Schwäche. Ist Verrat gegen die Natur. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Ja, das hat er recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweihen. Günther. Berliner Franzstadt. Kesslering im Süden. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Es wird ein böses Erwachen geben. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Ich habe Widerstand im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Na glauben Sie, deine Schaue tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen. Erwähnt sich bereits als Sieger, aber sie werden sehen Sinkreim. Es wird ein böses Erwachen geben. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Jetzt suchen Sie ihn eben! Sofort! Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Zitrone! Ehre! Nur Wursteladen, die man Messer Gabel hält! Ah, Onkel, Sie sind da. Ich war nie auf einer Akademie. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Und dann ausgerechnet! zu autorisieren behauptet, ich wäre krank! Ja, vielleicht zum Tod! Was soll das heißen? Bing! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Die sogenannte Menschlichkeit. Kapitulieren niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Dann suchen Sie ihn! Ja, ist das denn wahnsinnig geworden? Das ist der schlimmste Verrat von allen! Anders kann man das nicht machen. Was soll das heißen? Dann sollt ihr bringen Sie mir Fegelein! Fegelein! Fegelein! Fegelein! Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Hat Verrat geübt. Welchen Kräften, mein Führer? korrupt, immer schon. geführten Gewaltstadt zurückwerfen. Dann zeig ich Armee Pferd machen! Ist Verrat gegen die Natur. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! ¡Eh! tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen. Feigeler nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Dann entblößen wir die Westfront. Die müssen evakuiert werden. Wir können den Gruppenführer Fegelein darüber finden. Mein Führer, was Sie da sagen, ist unbehellich. Ja, wir haben Starke möglich gemacht! stand bis zum letzten Atemzug. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Gegen die Rote verteidigen! Nice shot. sie, Zähne! Führer bei einem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? Anders kann man das nicht machen. Dies alles ist keiner des gigantischen Tauschungsmanövers. Ich fürchte, das wird schwierig. Ja, ich hatte recht, nicht in meine Pläne einzuhalten. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Sie ist ohne Ehre! Was geht hier vor? Was geht hier vor? Bis diese Jugendschweine mich abmoxen. Niemals! Vorstoßende Sowjetverbände. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Dann suchen Sie ihn! Sofort! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert. Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man besser Gabel hält. Ja, nicht. Aber alle dieser Verräter werden bezahlt. Wie bitte? Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Funkanlage. Dann schalt die Armee! Kehrt macht! und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. In einem Krieg wie diesen gibt es keine Zivilisten. Lassen Sie die Männer los! Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten. Zivilisten? Es wird ein böses Erwachen geben. Das ist purer Wahnsinn! Hören Sie sofort auf! Anders kann man das nicht machen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen! Wenk! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Bewegungsunfähig. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Alles in Ordnung, komm. Stell mir Fäden ein! Dann können Sie nicht kämpfen. Tausend der modernen Fahrräder zur Verfügung stellen. Very good shot. Der Fleischsoldat! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Fahnenflucht! Weltbank, Happening Gonesse-Lautrique. Die müssen evakuiert werden. Meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen! Verrückt was! Erich, ich brauche 200 Liter Benzin. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden. Willi, du sei. Diese Männer haben weder Erfahrung im Häuserkampf noch geeignete Waffen. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. I don't know what friendship ja, is anymore. Gehört, bin ich dafür. Ja, vielleicht schon da! Wie bitte? Ah, Onkel, sie sind da. So, der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Mein Führer? Er ist nicht in der Bunkeranlage. Zivilisten. Sie sterben sinnlos. Wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Versuchen Sie nicht! Ne? eiskalt sein. Die neunte Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. tausende Sowjetverbände. Ich nur triumphieren, indem es das spannende bewegungsfähig. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Poor old man. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert. Was geht hier vor? Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzureihen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Es wird ein böses Erwachen geben. Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die braucht eh keiner mehr. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Das Leben vergibt keine Schwäche. Ich fürchte, es wird schwierig. Hier wurde alles evakuiert. Mein Adjutant und ich sind die Einzigen hier im Hauptamt. Alle anderen sind weg. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Dann suchen Sie ihn ne? Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Soll der er uns darin hindern, selbstständig zu denken? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann schalt die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Ab und zu noch Zweifel an deinem Befehl. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum. Ein Mädchen kaut Tabak um, ein Mädchen kaut rum. When Blackie comes down to Hilo. poor old man. selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Dönitz, mobilisiert im Norden, Kesslering im Süden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Fink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Himmler, als in Lübeck. Anders kann man das nicht machen. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Er hat Verrat geübt. Funkanlage. Das mag für manche Leute eine Überraschung sein. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Dabei können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Ich kann kein Mitgefühl empfinden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Brigadeführer, was kann ich für Sie tun? Verräter! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Seien Sie unabdeckend. Trump in jeden Außenseiter. So, der hat uns darin hindern, selbstständig zu denken. Fragerei! Fragerei! Fragerei! Verrat! Nein, fähig. Bin das reicht! Kalle gegen die Vorstadt. Der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Die neunte Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Das reicht! Und da ein ausgerechnet Himmler! Nein. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Nimm es zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Sind wir in der Tat von der Welt abgeschnitten. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaff. Kann ich dir am Telefon nicht sagen. Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man besser Gabel hält. Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Kann ich dir am Telefon nicht sagen. ihrem eigenen Blut! Bunkanlage. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Das war ein Befehl! Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Nein. Verrückt was. Der Russe steckt zwölf Kilometer vom Stadtkampf. Sie ist ohne Ehre! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenk sehr unwahrscheinlich? Keine Ahnung alles verrückt geworden? Er würde die doch nicht halten können. Berlin ist am Ende. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Und Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Schirm behauptet, ich wäre krank! Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel werden. Bank hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! melde, der Führer ist tot. Sie wollen doch nur ihren Kopf retten! Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Ein paar Venelle, Faustmeld! all halt die anderen, ja, ja, ja, ja, ja! An meiner Person! An meiner Person! Erik? 200 wieder runter. Was hat er da gemacht? Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will nichts. Sauber! Wenn das sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg, Marsraum, Karlshorst gelangt. Wie bitte? Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Was hat er daraus gemacht? Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Soll der Alt uns daran hindern, selbstständig zu denken? John! John! Wie bitte? Nein, ich bin in Wildpark Werder. könnte ich darüber noch keine Träne weinen. Was hat denn jetzt anderes passiert? Das ist nicht wahr. Stop this! Ich nehme Ihnen das Versprechen ab. brennt. da und achte Stop this! It is too late to save me now, Shimmer. I now have the magic to rule Equestria. Now you will kneel before me. That's You are beneath me, Sunset. Now, my fun. Bekündigen rapper la légende. you were right. I didn't understand magic before, but I do now. The two of them have been driving me insane. Es muss wieder Schwung in die Sache. Let's play! Dude, no. You want Benson to think we're slackers forever? House party. I don't know. Do you want to be boring forever? constant Dude, glare of that utter trash Let's play it. Music somehow accidentally memorized the entire discography of Skrillex. I don't even like dubstep. Es wurden viele Fehler gemacht, Sensei, epic. Whoever gets caught first loses. Okay. Dude, you should quit right now. You're totally gonna get caught. Mm, mm, we'll see. And hmm. so continue. dass meine Leiche von den Russen in einem Panoptikum ausgestellt wird. Ich darf dem Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Bei der Huh? What's that? Also die gilt, muss doch in erhöhtem Maße. I don't know, maybe we shouldn't do this. What? You giving up? No, no, don't. It's too late. Come on, dude, don't. It's already in motion. Well, put it out of motion! What? <gasps> That's it! I've had it with you! What? Delusional? Megalomaniacal? You'll never believe what I am going to do to you! Max Midnight Train! It's great I'm finally at my first Brony convention. Aber wir müssen auch da sein. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. It won't open. Let's get out of here. You try the actual doorknob. About what? Sie übernehmen als Kampfkommandant. Why, Discord? It... it's lovely. Heute Nacht abreisen. Huh? What's that? Wenn mein eigenes Volk an dieser Prüfung zerbricht, könnte ich darüber noch keine Träne weinen. Grabstapeln sind deine Schauer tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen. Hat no, die Korruption in unserem please, Staate möglich gemacht! Twilight, it's me! Verräter! Ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte oh, eiskalt You're killing me. Halt! It's locked. Let's do something else. Come on, dude. Take this seriously. Oh, it is locked. Ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. What the heck is that? What are you doing hiding in there? Dude, what just happened? Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Kopf. Ihr Anzochen, Berlin zu verlassen ist ganz und gar unakzeptabel. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. I don't know. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. If you waiting to help my husband? Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Begeben Sie sich zu Dönitz. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zum Stadtkern. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Ja, ist das Hemd wahnsinnig geworden. Entsuchen suchen Sie ihn! Äh, mein Führer. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge! Verreiter, Versager! I don't know. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Dude, what just happened? I don't know. What? Es gibt schriftliche Beweisstücke, wonach ich Ihre Befehle nicht nur missachtet. You'll never believe what I am going to do to you. Seit Monaten habe ich Ihre Zerstörungsbefehle ausgesetzt. Ich musste es Ihnen sagen. Max Midnight Train! Würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Ich kann nicht glauben, dass du das wirklich willst. Sie sterben sinnlos. Diese Männer haben weder Erfahrung im Häuserkampf noch geeignete Waffen. I'm afraid your princess days are over, Twilight Sparkle. Im Norden steht der Rose kurz vor der Weidendammer Brücke. Jawohl, mein Führer. Danke, beeilen Sie sich. 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. think the magic of friendship Herr Minister, die Russen schießen ihre Männer vom Volkssturm ab wie die Hasen. Sie sterben sinnlos. Das ist die Rolle von Hermann Göring, äh, zu der ich heute den ersten Drehtag habe. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. You were right. I didn't understand magic before, Und, äh, but I do now. Szene oder was, was, was Hitler gegenüber auf der Lage dann passiert, äh, das werden wir eigentlich erst in München erfahren, oder ich, in den nächsten Szenen, die ich habe. Als Soldat schlage ich Ihnen vor, den Durchbruch aus dem Berliner Kessel zu wagen. Kommen Sie, ich muss hier raus. Ich fürchte, es wird schwierig. Das sind alte Männer. Ich sehe, was ich machen kann. Hier wurde alles evakuiert. Mein Adjutant und ich sind die Einzigen hier im Hauptamt. Alle anderen sind weg. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Erich, ich brauche 200 Liter Benzin. Das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen. Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Kann ich dir am Telefon nicht sagen. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Dude, what just happened? Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. I don't know. uns daran hindern, selbstständig zu denken? You want Benton to think we're slackers forever? Ich bin gefangen. Wie Boring forever? Wait, isn't that that game show where a bunch of old people guess the price of a bunch of worthless junk? What? Oh, I bet we can get past level 65 now. I don't know. Mordecai? Mordecai? Oh no. Oh no! Oh man, we're so dead. Okay, Plus it's Saturday. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. What? We can totally do this. this is serious. We're gonna die. Stop talking! Aber Sie haben Tim and Mark's Golden Badge er Secret Adventure? We never got past level 65 because we were dumb kids who didn't know how to play video games. <laughs> das sind doch alles hohle Phrasen. <laughs> Jesus Christ. Wir müssen jetzt handeln. Stop talking! Where did you get this? Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? so friendly. I clearly just want to be a good friend and bring all my amazing friendliness to er bear on your problems. Friendly style. <laughs> shit, I mean... <laughs> I found it in my parents' house. And look what else I found. Not this is only gonna take 20 minutes top. I don't like Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stellen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. What? Will er Menschen gelten? Wie bitte? No! Dieser Versager. Do me a solid and fluff this cushion. Cheese these nachos. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Dude, what just happened? Ein paar Vanille-Faulpelz! can't believe it! Dude, he did it! ¡Mala pasión! ¡Mala pasión! So many memories. What? Tim and Mark's Golden Badge Secret Adventure? We never got past level 65 because we were dumb kids who didn't know how to play video games. There you are. Tricky one to track down, you are. Oh yes, everyone is having important dreams as we near our mutual entrance. This is lovely. Please turn. Do me a solid and fluff this cushion. Plus it's Saturday, so we won't even get into trouble. I confirmed no such thing, Sie haben es doch frightfully difficult. Oh, oh, okay, okay, we can totally do this so pleased to hear you are leaning in favor of participating with the rest of us. I promise we'll all have a ball Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Oh, I just strangled you. You don't even know how tempted I am to do so right now. Das sagen ausgerechnet Sie. break the rules. I'm still a favor. Er wird niemals kapitulieren. Sie wollen doch nur ihren Kopf halten. Whoa! Can you tell me what road this is? rolling my eyes here. Can you see? I've got a lot of meetings today with the city park council, so I need I got a delivery for Benson. <gasps> He's here! <laughs> He's here! E? <laughs> oh, hello there. I'm Benson. Can you say Benson? <laughs> oh, guys, meet Applesauce. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Oh, you're wrong. Rolling my eyes here. Can you see? Er ist nicht in der Bunker. You want me to light them up for you? Don't you think it can come across as a series of affectations designed to overcompensate for an implicit flaw eh with your gender? An act which rebuts what should be a straw man, with a cartoonish masquerade that with every kickflip and high five screams, Yes, it appears that girls can be as radical and as good at games as boys, thus lending a certain dignity to the premise at the expense of your own. All these sweeps and you still act like such a wiggler sometimes. hey, is that? Nein, auf, mit Mühe verteidigen kann. Can you tell me what road this is? Just that someone as smart as you should definitely go first. Einkräfte übersteigen unsere Mannschaften um 10 I, I didn't mean to. I was just asking. Look, he even has a little apple on his arm. That doesn't work I'm oh, gonna win! stuck here with meetings until noon, so I want you to take applesauce back to my apartment and watch pen is already set up. Just make sure he stays out of trouble. Whoa! All we gotta do is watch a for three hours? It's just... I mean, I heard that DHS is doing well now, with their reputation. You know how it is. A girl's gotta sacrifice understandability for the sake of radness sometimes. Hier sind Soldaten. You wanna watch baby sea turtles hatch tonight Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. I got your text, Rainbow Dash. Something through the portal? Is equestrian magic on the loose? Did Twilight come back with a problem that only we can solve? Whoa, who could pass that? I'm in. in a little while, Applesauce. Okay, bye-bye. Ich will das angreifen. Das what? You heard me. And, there's the best part. Oh, come on, so sorry. Okay, what's the problem here? Aber mein Führer, die zwölfte Armee nach Westen Richtung Elbe. He uploaded a highly controversial video of me onto the internet. You were er oh, have to again. It was your camera, bro. Don't lay this on me. Wir müssen jetzt handeln. Why would you send all of us an emergency text for a guitar string? Der alte Zaren hindern, selbstständig zu denken. Was sie da sagen, ist ungeheuerlich. I kind of need all six drinks to do it. Got the extra? The first person to successfully fry a south-of-the-line chili relleno. Okay, here it goes, bro. You're a Unseren These The acoustics in the hallway are yeah, they still have like 50 million hits too. Come on, because all of his clothes burned off. no, don't send Bro, The damage is done. I never want to speak to you again. That's it. The hottest alles hohle Phrasen. yes. Wait, I already picked out a dress a week ago. Well, I was going to pony up and into our fans some awesome guitar licks. She's smart like that, dude. So I thought up a plan so oh, crazy she'll never figure it out. Well, Sunset, I was just telling Rainbow Dash here that a broken guitar string oh, doesn't really qualify as an emergency. Dude, you're being kind of crazy, but at least it's a nice kind of crazy.